panas-panas enak nih buat jualan pasti laku Hai happy guys hari ini kita akan membuat egg mayo cocok dihidangkan untuk keluarga atau untuk jualan ini bahan-bahan untuk kulit 1 liter air 500 gram tepung terigu 50 ml susu cair mentega mmm, cair 1 sendok makan garam 1 sendok makan telur 1 butir semua bahan diaduk jadi satu sampai merata telur dipakai hanya kuningnya saja tambahkan air sedikit demi sedikit merata dan halus ini bahan-bahan untuk isi mayones 1 kilo susu kental manis 1 kaleng smoked beef telur ayam rebus keju telur ayam rebus dipotong menjadi 4 2 kali 4 cm kulit tanpa minyak dengan api sedang. Gunakan teflon ukuran 20 cm. 1 sendok sup. Goreng sampai menguning. lalu dibalik membuat kulitnya, kita akan membungkusnya. Mayonesnya satu sendok makan penuh. Semua beefnya dilipat agar tidak kulitnya sobek. sampai selesai kulit yang kasar di bagian luar setelah jadi ekrol ditaburi dengan tepung roti putih telur digunakan untuk merekatkan tepung roti gunakan tepung roti yang halus supaya penampilannya bagus dan enak gunakan tangan kiri untuk mencelupkan telur tangan kanan untuk menaburi tepung roti minyak secukupnya. Gunakan api kecil. Goreng sampai menguning. Lalu dibalik. Lalu diangkat dan tiriskan. scroll mayo sudah selesai siap untuk dimakan atau dijual.